Dobro smo se oznjali, našli smo ih. Paso. dva, četiri, šest, sedam, i one dve devet. 9. Eto, im ovo? Ne. Dobro, ti onda ostani ovdje. Gdje ćeš ti baš? Ja neću stvarno da budem cijel ceo dan ovdje, više mi je dosta. Pa sad je deset do dva. Nemam ni vode, ni ništa, neću. Pa da, steći svu moju vodu. ti naravno, gdje ćeš ti da ideš? Nešto im bre, ovim ovdje. Туда? И защо не вървиш? Па да само да им приđemo, bro. Sada smo na 300 metara, ali da skratimo distancu, idemo na njih. Samo nunca ne ugasimo neku mío.